Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ke video saya Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat Yang baru bergabung ke video saya ataupun ke channel saya saya ucapkan selamat datang bersama saya di channel YouTube yaitu motivasi kehidupan dan yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih semoga tidak bosan selalu menonton update update yang terbaru dari saya pertama sekali saya tidak lupa untuk mengucapkan puji syukur saya kepada Allah SWT yang telah memberikan saya nikmat hidup nikmat sehat dan nikmat rezeki segala nikmat yang diberikan oleh Allah dan tentu kita harus syukurin dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan juga saya oh, harap kepada teman-teman yang mungkin sedang melakukan aktivitas atau mungkin sedang melakukan perjalanan jauh atau musafir nah saya doakan semoga kalian selamat sampai tujuan apabila kalian lagi beraktivitas tapi sambil nengok YouTube maka saya doakan semoga aktivitasnya lancar terus dan rezeki apapun yang kalian inginkan selalu tercapai dan dikabulkan doa-doa kita oleh Allah SWT. Oh ya teman-teman, sekarang video saya terlalu banyak durasinya. Memang saya sengaja kan karena saya banyak aktivitas. Jadi saya akan uh, susun step by step satu video semoga kalian tidak bosan so buat teman-teman yang ingin bergabung ke channel youtube saya caranya gampang sekali hanya menonton video saya kemudian kalian like, subscribe dan juga komentar yang bagian positif saja komentarnya sesuai undang-undang youtube Oh ya teman-teman, saya tidak bosan. Ini adalah silal. Oh, pertama sekali saya akan perkenalkan diri saya. Oh, saya bersama Marnis Papau dan ini ada di Riyadh bekerja sebagai pembantu. Nah, video saya ini semuanya ini bertentangan TKW dan aktivitas saya selama di Arab Saudi. By the way, buat kamu yang ingin oh, mengetahui Saudi Arabia khususnya Riyadh ataupun pengen tahu oh, TKW kerjanya gimana maka simak terus video saya sampai habis semoga ini bermanfaat buat teman-teman oke dan terima kasih banget yang sudah tergabung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh debu debu lahan kabut dan sangat parah tapi di sini alhamdulillah teman-temannya semuanya pakai masker ya tapi oh, apa namanya suasananya memang anu memang apa namanya tuh dingin memang panas tetapi dia debu berdebu kotor membuat kita itu batu-batu sekarang saya masih di luar karena nunggu taksi belum ada saya udah jajan ini teman-teman ini jajan saya uh, sekarang tujuan saya mau ke rumah mudah-mudahan ini berapa debu kotor semuanya berantakan oke okay jadi saya tidak untuk bosan mengingatkan kepada teman-teman supaya oh, memberikan saya menekan tombol tombol merah di bagian bawah ya kemudian kalian tekan like oh, kemudian bila perlu kalian komen di bawah kolom komentar sesuai peraturan undang-undang YouTube oke okay? terima kasih teman-teman kalau masih bergabung kepada saya terus mengikuti oh, aktivitas saya dan perjalanan apapun yang saya buat ya semoga oh, terhibur apabila ada oh, salah saya saya mohon maaf dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Titi Mapi? What do you want, ma'am? Credit. You're Why Filipino? No, no, Indonesian. Huh? Indonesian. Indonesian. Inti mau jud credit uh, mobile. Mobile. Mobile muna. Lagot sa kamarin niya. ini penampakan mall di Riyadh Mulai Gernata keadaannya sepi ya kita ada waktu itu buat vlog di sini kan lumayan teman-teman ya berapa lah durasi so saya mau duduk dulu sambil nunggu buka guys kita istirahat ini penampakan mall di Riyadh Mulai Granada. barangnya Sepi ya kita ada waktu buat vlog di sini kan lumayan teman-teman so saya mau duduk dulu sambil nunggu buka guys kita istirahat cukup menarik <laughs> kemudian di sana penampakan dari atas by Lee. This